Anan'Andriamanitra amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Izany ny antony hijoroana vavolombelona, hanomezana voninahitra an'Andriamanitra aloha, dia hanaovana tsy eritreretana ilay zavatra côté ratsy, fa ny amin'Andriamanitra tsara avokoa. Ka izao hanomboka ny fotoana isika, mbola hiaraka hitsangana isika hanomboka ny fotoana. Ah, Ataovy eo am-ponao hoe, Hafantoho tanteraka amin'ny Tompo aho ny andro androany, andro alahady, andro sabata androany. Inona moa izany sabata izany? Hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, isaorana, hitondra antsika tsirairay avy ny kristiana. ny fiderana, nilaza ny voninahitra ho avelan'Andriamanitra satria raha tsy hisy azy tsika tsy toy izao tsika. Ka dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika tsirairay avy ny anaran'i Jesosy Kristy ary indrindra indrindra koa ianareo izay manaraka en direct ny Facebook sy ny YouTube dia fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika tsirairay avy Amen Hanao salamo isika, hamaky ny salamo, salamo fahavalo amby telopolo amby zato. Vadintsika daholo ihany ny andininy rehetra. Salamo hoa fahavalo amby telopolo amby zato. Vita ny salamo hoa dia hanao ny hira fiderana isika. Hira fifohazana dimy amby dimampolo. Ny andininy voalohany, ataontsika daholo ny andininy rehetra e, hodidera fiderana an'Andriamanitra. Vita ny vavaka vao mipetraka isika. Rehefa hita ny Salamo vaovao lamy telopolo amby zato a dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny manao hoe, Hidera Anao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo andriamanitra no hankalazako Anao. Hivavaka manandrify ny tenin'i Paolinao masina aho, Ka hidera ny anaranao noho ny famindram-pony sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teny eo ambonin'ny anarana rehetra. Tamin'ny andro nitarainako, dia namaly ahy ianao. Nomenao fahasahiana aho, ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah ô, hidera anao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany. Fandrin'ny tenin'ny vavanao izy, Eny, hihira ny lalan'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Fa raha dia avo aza Jehovah, dia mijery ny ambany toetra, ary ny mpiavonavona fantany eny lavitra eny. Na dia handeha eo amin'ny fahoriana aza aho, dia hamelona ahy ianao. Haninitra ny tananao hanohitra ny faharotezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Dia banjino no ny hazo fijaliana. Dia hivavaka isika. Ataovy ny vavaka ao, hidera an'Andriamanitra isika. Ry Andriamanitray ô, izany tokoa no hiranay ankehitriny. Rainay mandrakizay Ianao, satria Ianao ilay Rainay, ilay niandohanay sy mbola hiafaranay. Ianao ilay Andriamanitra hivavahanay ary mbola hivavahanay, satria mampianatra ny mandrakariva Ianao ny amin'ny fitiavanao. Tompo malalo ô! tsy hay anie ny tsy hisaotra Anao nam tamin'ity andro maraina ity, andro lahady tsara Jesosy. Tompo ô! mbola nampitombonao ny fahasalamanay afahanay midera Anao, midera Anao mandrakariva ny olonao rehetra, ny lela rehetra hoy Ianao dia dera ny Anaranao, ny lohalika rehetra dia andohalika manoloana ny voninahitrao sy ny fahalebiazanao, satria Andriamanitra lehibe tokoa Ianao Jesosy. Henonao daholo teo ny fijoroana vavolombelona, ka ataonay ahoana ny tsy hidera sy hankalaza? Hanome voninahitra Anao. Anao irery ihany izany Jesosy. Tsisy voninahitray na kely ary, fa Ianao no Tompon'ny voninahitra. Anao izany rehetra izany, ka mamerina, mamerina aminao ny voninahitra izay Jesosy ankehitriny. Dia manatrefeno, manatrefeno aho izao fotoana izao, mba tena rakofan'ny fananao masina ny fotoana rehetra, amin'ny anaranao Jesosy Kristy ity no ametrahana izany vavaka izany, misaotra Tompo ô, Amen, mipetraka isika tompoko. Alohan'ny handraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra, dia mbola hanao ny hira isika, hira fahasivifolo amby zato, ao amin'ny hira FFPM, hira fahasivifolo amby zato, Zao ny sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika, tonga amiko sy tonga aminao amin'izao alahady maraina izao. Ny asan'ny apostoly, ao boky ny asan'ny apostoly, dia dia toko fahenina amby roapolo. Asan'ny apostoly, toko fahenina amby roapolo, ny andininy fahenina amby folo, ka hatramin'ny fahavalo amby folo ihany. Asan'ny apostoly, finoana ahy. Amen. Izay indray ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao androany alahady hoy aho satria ny Tompo dia miteny amintsika isan'andro isan'andro ary tsy tsy reraka ohatran'ny olombelona Andriamanitra ka reraka tsy hiteny fa io indray sitrapony tonga amiko sy aminao mm, ao amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo hoe mitsangana ka mijoroa Dia inona moa ny tian'ny Tompo hotenenina amin'izany? Ny amin'ny asa fanompoana izay nandria nanendreny ho antsika mpanompony tsirairay avy hoe, Mitsangàna ka mijoroa ny amin'ny tongotrao. Ny heviny dia hoe mijoro mandrakariva ve isika manoloana ny fiainana andavanandro, ny amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika? na ny amin'ny asa, toeram-piasana, ny amin'ny mpiara-belona, ny amin'ny mpiara-mivavaka, ny amin'ny mpiara-monina dia misy baiko. Ary mampagaga ahy rehefa tena mandinika ny Tenin'Andriamanitra aho, tsy mba. Tsy mba mangataka Jesosy hoe afaka mitsangana ve enao hijoro? Non, nenazy toy ke hoe imperatif tsy maintsy ataonao. Tsy hoe didy jadona akory izany fa ny tian'ny Tompo tenenina amin'izany hoe fa meny hery, fa nahazo hery dia mitsangana mijoroana. Tsy mba. Misalasala izany ny Tompo rehefa manome baiko, fa fantany fa vitantsika ny zavatra ampandrahany antsika. Raha notendrena ho mpanompony tsy araka ny teniny hoe izaho izay, efa nalana anareo tao anatin'ny haizina hivoaka amin'ny fahazavana, dia tian'ny Tompo izany hoe hitondra ny fahazavany isika, isika izay notendreny, isika izay efa. Na nanafaty koa isany, ary izay no mampatahotra indraindray an! Tsy mampatahotra inona akory ny tiany tenenina hoe, sao dia tsy vitantsika ilay asa nampanirahan'ny Tompo antsika, sao dia handiso fanantenana amin'ny Tompo ny nanendreny antsika. Ka izay androany hoe, mijoroa an! Mitsangàna fa hanala ny olona ao anatin'ny haizina ho amin'ny fahazavana. Amin'ny reny andininy ery hoe hampahiratra trano masony hialana amin'ny maizina ho amin'ny mazava, satria tsika efa nataon'ny Tompo ohatran'izay, efa tao amin'ny maizina tsika dia nitsoahany ho amin'ny mazava, dia anjarantsika indray izany manao an'izay asa izay ho an'ny olona izay mbola anaty fahimazinana ho any amin'ny fahazavana, dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Aoroan'izay, Izay sitrapon'Andriamanitra izay dia izao, mbola hanao hira iray isika, handinihantsika hoe efa nanao ny asan'ny Tompo ve isika hoe tiana tenenina hoe misy olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra dia izay no nanirahan'ny Tompo antsika hoe hanala an'ireny olona ireny amin'ny tsy fahalalana ho an'ny fahalalana tsara. Dia hanao hira handinihetsana izay hisitran'Ompon'Andriamanitra izay dia avy eo hivavaka isika. Hira fifohazana andininy toko hira fifohazana cinquante trois, telo amby dimampolo, ny andininy voalohany fahatelo fahaefatra, araka izay voalahatra. Manoloana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia hiondrika hivavaka isika fa tsy hisy nahatanteraka ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka dia hitondra ny tenantsika tsirairay avy isika eo anatrehan'ny Tompo. Jesosy malalo. Manondrika ny lohanay mandrakariva eo anatrehanao izahay satria izay indray ny sitraponao tonga taminay tsirairay avy tamin'ity maraina ity. Hitanao tokoa ny tsy fijoron'ny tongotray manoloana an'izao fiainana izao Jesosy Indraindray tafalatsaka ary manome baiko mihitsy ary ianao hoe alalan'ny olona ao anatin'ny fahimazinana ho amin'ny mazava. Satria izay izao no efa nataonao an'izany hoe ianao no nalana anay tao anatin'ny fahamaizinana ho amin'ny fahazavana. Ka mba efa navita ny asanao ve izay Jesosy ny amin'ny mpiara-belona aminay, ny amin'ny mpiara-miasa aminay? Satria izany tokoa no Asa nanendrenao anay nitory ny filazantsaranao mba ho tonga any amin'ny olona hatrany amin'ny faran'ny tany ny ny teninao Jesosy ary araka ny teninao hoe tsy hiverina any aminao foana ny teny raha tsy rehefa vita ny asany Tompo malala ka anio indray izay Jesosy izao maraina izao an Dia manavaony ny fanoloran-tenany tsirairay avy. Mifona eo anatrehanao satria tsy nahatanteraka izany sitraponao izany indray ny vahoakanao. Mifona satria hitanao ny tsy fahamarinanay. Hitanao ny tsy fahamendrehanay indraindray. Fa manao kitoto tokoa ny asanao, ny amin'ny teninao hoe hitory ny teninao Jesosy. Mety indray mety ho misy tsy fahasahiana indraindray Jesosy ny any anatinay any, hifona anay eo anatrehanao. Eo ny fibatabadan'ny vavanay, hifona anay eo anatrehanao. Ka mangataka ilay Fananao Masina manakariva. Mampianatra mandrakariva, hanolo-tsaina mandrakariva, tsy hanaovanay kitoatoa ny asanao, dia mametraka ny fotoana rehetra eo am-pelatananao Izay Jesosy. Amen. Izao isika dia handray ny teny famelan-keloka, hiara-hitsangana isika handray ny teny famelan-keloka. Dia hoy Jesosy amintsika hoe, Jehovah Andriamanitrao no atahoranao, Izy no hotompoinao, ary Izy no hifikiranao, ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao, ary Izy no Andriamanitrao, Izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy matahotra ireo taminao, izay efa hita amin'ny masonao. Amen mipetraka isika tompoko. Mangataka ny tompon'andraikitry ny dix minutes circulaire araty raha misy. Bonjour à tous, bonjour euh, les jeunes, les enfants. Je vous invite à vous lever pour prier. prions. Oui Seigneur, euh, nous te rendons gloire pour euh, ce matin encore. Merci parce que c'est ton Saint-Esprit qui nous a conduits ici. Merci pour ta présence parmi nous Seigneur. Merci encore pour euh, ce beau temps, pour ce beau soleil. Merci pour la santé que tu donnes à chacun. Merci pour la force que tu donnes à chacun aussi. Et merci Seigneur parce que tu es là parmi nous, tu es au milieu de nous, ton Saint-Esprit est là en nous. Et Seigneur, euh, nous prions pour nos amis qui ne sont pas là. Nous prions, Seigneur, que tu puisses euh, les accompagner, les visiter là où ils sont aussi. Et Seigneur, euh, je remets ces cinq minutes entre tes mains. Je te demande, Saint-Esprit, je te demande, Jésus, de devancer ma bouche, de devancer mes pensées. Et que, que tout, tout soit pour ta gloire seule, Seigneur. Je te prie aussi de disposer le cœur de tes enfants et que euh, ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse œuvrer en eux, euh, ouvrir leurs yeux, ouvrir leur cœur aussi, pour que ton message, Seigneur, soit, soit passé et demeure dans leur cœur. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Je vous asseoir. Oh, attendez. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce, cette petite chose. Vous voyez et là aussi, vous voyez ou pas Si je vous demande, qu'est-ce que vous préférez avoir Celui-ci, on va dire c'est des cadeaux. Est-ce que vous préférez avoir celui-ci ou celui-là Alors, le beau cadeau ou le moins beau cadeau, on va dire, on va pas dire moche, moins beau cadeau. Le beau, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que on va choisir celui-là. Alors je vais l'ouvrir. Là, il y a encore un petit cadeau. Si j'arrive. Euh, pardon. l'ai trop attaché. J'ai mis 10 minutes en plus pour le faire hier. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ce beau cadeau Tada C'est une pomme de terre. Vous avez tous choisi la pomme de terre alors. Hein On va ouvrir maintenant le moins beau cadeau. Tac Vous voyez ou pas C'est un très beau bracelet. Qui n'aimerait pas l'avoir alors nous, les hommes, euh, on se laisse facilement impressionner et on fait souvent nos choix par rapport à, ce que nous voyons au-delà, aux apparences. Mais Dieu, lui, il regarde à votre avis à quoi Au cœur, exactement. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 16. « 1 Samuel chapitre 16 verset 7. au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. N'oublions jamais que Dieu ne regarde pas notre euh, image extérieure, à notre apparence extérieure. Il ne regarde ni notre charisme, ne regarde ni notre physique, ni nos talents, ni le fait que nous savons bien parler ou pas parler, ni le fait que nous savons bien prier ou pas prier, mais il regarde avant tout à notre cœur. Pourquoi le cœur Parce que c'est le désir, c'est de là que vient en fait nos désirs et nos motivations. Et Dieu, il recherche avant tout un cœur qui lui soit agréable. Alors j'ai une question à te poser ce matin. Quel est l'état de ton cœur dans, dans, le chapitre de Samuel, là, en fait, euh, c'est David qui a été choisi par Dieu. Il y a tous ses frères qui sont passés devant lui. Samuel a montré tous ses frères. Et pourtant, Dieu, il a choisi David pour être roi sur Israël. Et Dieu l'avait choisi pourquoi Alors que lui, il était euh, le plus, le plus, le plus moindre de tous ses frères. Parce que David avait un cœur selon Dieu. Il avait un cœur humble. Vous allez, je vous invite à lire l'histoire de David. David, euh, il avait un cœur qui était prêt tout le temps euh, à servir les autres. Et voilà, c'est ce cœur humble, en fait, qui prie pour les autres. Parce que à chaque fois que nous prions pour les autres, euh, c'est l'amour de Dieu en nous qui nous anime. Et lorsque notre cœur est rempli d'amour, en fait, on est agréable tout simplement à Dieu. Et deuxième chose, c'est que un cœur humble, humble pardon, c'est aussi un cœur qui se rend disponible pour servir les autres. C'est un cœur qui considère les autres comme supérieurs à lui-même. Jésus il a dit que si quelqu'un veut être le premier aux yeux de Dieu, qu'il soit l'esclave, euh, dans le sens figuré, hein, de tous. Car en effet, le Fils de l'homme c'est-à-dire Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors je te demande encore, je me demande aussi, je nous demande à tous, quel est l'état de notre cœur ce matin Est-ce que quand on prie, on passe 99% du temps à prier pour nos propres intérêts, pour nos propres besoins C'est-à-dire pour moi, pour ma famille, pour mes projets, pour mon futur, pour mes besoins, etc et 1% du temps pour les autres Ou au contraire, est-ce qu'on pense d'abord aux autres dans nos prières Est-ce qu'on estime notre vie supérieure à celle des autres Ou au contraire, est-ce que, est que la vie des autres est supérieure On considère euh, celle des autres au point que qu'ils que, que sont importants pour nous Et c'est la question que je te laisse ce matin. Et j'invite... Euh, euh, bon, c'était Warren, mais il n'est pas là. Après, c'était Michi, mais elle n'est pas là. Je demande à Cassie, donc, si tu veux prier, s'il te plaît, venir prier. Et on va, on va, dans cette prière, je te demande de prier vraiment comme euh, David, il avait demandé tout le temps à Dieu de, de créer en lui un cœur pur. Et voilà, à Dieu seul soit la gloire. prions. Seigneur, euh, merci encore pour ce moment que tu nous donnes ce matin. Merci car euh, grâce à toi, Seigneur, euh, on a encore vie, on est encore là, Seigneur. Seigneur, bénis chaque personne et ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, vraiment, je te demande, Seigneur, de, de nous donner un cœur pur. Seigneur, vraiment, purifie-nous, Seigneur. Que, Seigneur, on puisse penser aux autres d'abord avant nous-mêmes. Et euh, Seigneur, merci encore euh, pour ton amour, ta joie et ta paix, Seigneur. Et euh, pardonne nos péchés et je remets ce culte entre tes mains. Amen. amin'andriamanitra tsy mba misy kisendrasendra zany raha nyzory toy rahavavy tsika Ny amin'ny hoe mivavaka ho an'ilay iray tam-po dia raha nadadintsika tamin'ny heriny hoe inona ny zavatra tamin'ny heriny hoe ahoana ny hitiavantsika an'Andriamanitra raha mbola mankahala ny rahalahintsika isika dia mifampitohy an raha mijery tsika dia mifampitohy daholo le tenin'Andriamanitra fa voninahitra ho an'Andriamanitra misaotra ny mpanompony isika hoe un pour cent antsika ve ho an'ny namantsika, izany dia ny quatre vingt dix neuf pour cent ho antsika, dia tokony hifamadika izany. Izay indray no tiany mbola tian'Andriamanitra koa izany eo ataontsika e! Mba ho an'ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa. Fa dia tsara ny araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe tsara isan'Andriananitro ny Tompo. Alohan'ny hiakaran'ny mpanompony hitondra ny teny dia ataontsika ny hira fifohazana ao amin'ny bokin-kira antsika sivy amby roapolo sy efajato, quatre cent vingt neuf, izay Ireo voalazatra andrasana e. Ny fanahy mpanazava miandrandra anao izay mbola amin'ny andanan'ny fanahy ihany a, ny amin'ny itondrany mpanompony ny teny amin'izao maraina izao sivy amby roapolo sy efajato raha toantsika avy ny andininy voalo- ny andininy rehetra azafady. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Rainay ô. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ndre tondray ny olonao amin'izao maraina izao ary tena marina ny teninao iray misorona telo mivory amin'ny anarako dia eto foana anao. Faly izay Fanahy Masina satria mbola omenao fahafahana, omenao hery afahanay mbola afaka mihaino ny teninao. Misaotra amin'ny fon'olona ao tsirairay avy. Vonona handray ny vatsim-panahy avy any aminao. Dia miandrandra ny fahafenoan'ny herinao izay Fanahy Masina. Aoka Ianao mihitsy ny hiteny amin'izao ora sy fotoana izao. Aiko Ianao ny hanapaka hialoha lalana anatin'ny fo, saina, fanahy ny tsirairay avy. Ary araka ny Teninao tokoa hoe eo amin'ny toerana izay iantsoanareo ny anarako, dia eo ny tahiko anareo. Misaotra Jesosy f'efa mitahy anay Ianao nanomboka ny fotoana rehetra, ary mbola te hitahy anay Ianao ary te hameno ny herinao aty aminay tsirairay avy. Dia fenoy izay Fanahy Masina. Fenoy ny herinao aho ny olona aho tsirairay avy. Ny sofim-panahy ny olona aho tsirairay avy. Sokafo Andriamanitro. Ny mpanomponao izay hizara ny teninao dia manaiky ho fitaovana fotsiny. Fa ianao no hiteny, ianao ny hilaza ny fahamarinanao. Hidera laza voninahitra dia ho anao irery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Ah, mbola faly miaraba antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'izao maraina izao manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Tena hoe tsy manana teny ambara intsony aho ny fahatsaran'Andriamanitra fa tsara loatra izy. Tena hoe tsara Andriamanitra. Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Voninahitra anie ho azy irery ihany. Nanomboka ny fotoantsika dia nizara ny mpanompon'Andriamanitra teo momba ny fahazavana Dia mahagaga ny fiasan'ny Fanahy fa izany no zavatra hozaraintsika amin'izao maraina izao. Sokafantsika ny Baiboly. Mamaky ny Tenin'Andriamanitra aloha isika, dia ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko voalohany, andininy ah, toko voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesisy 1. Versets un à trois. Dia homanintsika ny Isaia toko faha-enimpolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Fifaranantsika amin'ny Deux Timoty toko fahatelo, izay fatantsika, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Averiko a, Genesisy voalohany un à trois, Isaia soixante un à huit, Deux Timoty trois un verset un à cinq. Tena Andriamanitra efa rentsika ary efa fantatsika ary efa rentsika matetika. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny sora-mandry eny ambony dia hoe ny namoronan' Andriamanitra izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika satria foana. Ary haizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe, Misia mazava, dia nisy mazava. Amen. Dia mbola tohizantsika ny an'i Isaia. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ny zanakao vavy dia sakelaina. Ary raha hita izany ianao ka ho miramirana, dia hiemponempona sady hohalebiazina ny fonao. Fa hoentina ho anao ny harenan'ny ranomasina, ary hafindra ho anao ny fananan'ny firenena. Ho feno ny rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midiana sy Efa. Samy avy any Sheba izy rehetra. Volamena sy ditin-kazo manimpofona no entiny, ary fiderana an'i Jehovah no teny mahafaly ambarany. Ny ondry aman'osy rehetra any Kedara dia hangonina ho aminao, ary ny ondrilahin'i Nebaiota hanompo anao. Hiakatra amin'ny fankasitrahana ho eo ambonin'ny alitarako ireo, ary hataoko be voninahitra ny tranon'ny voninahitro. Iza moa ireo manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromalala ho amin'ny varavarankeliny? Dia tohizantsika ao amin'ny ii Timoty, toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Fa aoka ho fantatrao izao fa any am-parany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandà ny heriny ireny ka dia koa dia alaviro. Amen. Raha mamaky an'ireo teny ireo tsika dia Genesisy io an, ny namoronana, ny famoriana, ny famoronana izay fantatsika ny tantara, Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao an, dia teto Mosesy dia nanoratra ny fiandohana, dia tsy nisy endrika ozy ny tany raha tsy nisy fahazavana, dia ohatr'izany koa ilay Isaia novakintsika teo an, dia tonga ny fahazavana rehefa tonga Jesosy Kristy an, dia misy fahazavana, misy an, Fiharihary ny voninahitr'Andriamanitra, ary rehefa misy fahazavana adiko sy ato amiko sy ao anatinao dia manatona ho azy ny zavatra rehetra rehetra. Dia ny tena tian'ny Tompo ambara amiko sy aminao androany, tsy ataontsika lava be ny fampianarana sy ny fifampaherezana fa misy message tena nampianarin'i Jesosy anah dia zaraiko amintsika. Fa raha afaka le efa vetivety le video ve mandeha azafady? Azafady indrindra manapaka misy misy zavatra alefako aminareo de jerentsika efa mety efa hitantsika le izy. nations sont bloquées l'économie est bloquée confinement total Crise financière, les nations entières ont fermé les frontières. Entreprises fermées, écoles fermées, commerces fermés, restaurants fermés, églises fermées. Les événements sont annulés, plus de rassemblements, des deuils solitaires, des drames qui ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance. Voilà ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans les écoles, nous ne voulons pas de Dieu dans les entreprises, pas de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas obéir aux commandements. Dieu est gentleman. Là où on ne veut pas de lui, il ne vient pas. Immoralité sexuelle, mensonge, adultère, orgueil, c'est ce qu'il a en horreur. La bonne nouvelle de ce confinement, il donne du repos à ceux qui travaillent beaucoup. Du temps à passer avec sa famille, avec ses enfants. Du temps à passer avec son conjoint. De l'ordre à mettre dans sa maison. De l'ordre à mettre dans ses pensées. Du temps pour soi. Du temps pour la réflexion, pour la méditation. Du temps pour prier. Du temps pour se repentir. Du temps pour aimer son prochain. Du temps Zao zao planifier daholo ny zavatra rehetra rehetra ny gouvernement mondial tsika mety tsy malala fa efa efa manomana ny zavatra rehetra rehetra fa tsika manahoana manana strategie koa ve tsika miatrika an'izany ary aza mieritreritra mihitsy ny hoe hoe hoe any ivelany hoe hisy guerre civile na hisy zavatra tena goavana be a fa miainga amintsika tsirairay avy aloha. Manahoana ny strategian'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao andro farany izao? Dia izay ilay fahazavana nozaraina teo. Dia izao ny tenin'ny Tompo hoe, izao ny secret hoy izy, mitondra ny hazo fijaliako va ianao? Nitondra ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy va isika tsirairay avy? Alohan'ny hanombohana ny fizarana dia tiako hozaraina amintsika hoe inona ny atao hoe hazo fijaliana. Satria diso an, ny fampianarana, diso an, ny zavatra azontsika indraindray. Ny hazo fijaliana dia iny croix midina iny an, avy any ambony mankaty ambany dia Andriamanitra sy isika olombelona. Ty mankaré an de ny relation an ny olombelona samy olombelona zay zany ny point nitenenin'i Jesosy hoe mitondra ny hazo fijaliany ve isika isan'andro isan'andro zay le fahazavana zay le tiany ambara androany ho an'ny mpino tsy aretina ny hazo fijaliana tsy olana ny hazo fijaliana fa ny zavatra vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay no filazantsara, izay no fiainana, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olona rehetra. Raha namaky ny Timoty isika teo dia ny fahotana rehetra, tsy fitiavan-tena, tia vola, izany ny zavatra miseho amin'izao. Ary izany no tanjon'ny fahavalo amin'izao. Dia manahoana izany ny strategie-ntsika manoloana an'izay? Dia androany raha raha mizara ny teny amiko sy aminao Andriamanitra dia dia aoka antsika tsy hiheno, tsy ho variana. fa hitondra ny Hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny Hazo fijaliana dia fanasitranana, ny Hazo fijaliana dia fahavelomana, ny Hazo fijaliana dia fiainana. Dia raha amin'ny andro hiainantsika zany, ao an-tokantrano aloha voalohany indrindra, misy ny olana, misy zavatra maro mifamaofao, manahoana le le Hazo fijaliana? Tsy le olana ny Hazo fijaliana. Fa le fahazavana mitondra ny filazantsara na ho enjehana ianao na misy olana ianao mijoro va ny filazantsaran'i Jesosy Kristy? Satria lasa mivadika le izy ny zavatra rehetra any amin'ny Isaia any raha mamaky ny Isaia nareo a 53 7 dia milaza ny namonoana an'i Jesosy Kristy voahombo ny torotoroany fatantsika tsara izany fa Andriamanitra tsy nandefa ny Zanany raha tsy hitondra fiainana, ny fiainana izany efa ato amiko sy ao anatinao. Ny fanasitranana efa aty aty anatiko sy ao anatinao, ny fahazavana efa aty anatiko sy aty anatinao. Izany hoe misy fahamarinan'Andriamanitra izany mandehandeha fa antsika tsy mitory ny filazantsara, tsy mitory ny fahamarinana. Dia inona ilay stratégie tadiavin'ny Tompo amiko sy aminao amin'izao andro farany izao? Mila solution maika Andriamanitra. Mitady olona mitondra fahazavana amin'izay Andriamanitra. Tsy miola miondrika, tsy miola, tsy mila olona reraka intsony Andriamanitra. fa mila olona mitondra fahazavana. Any amin'ny Efesiana toko faharoa andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo miteny hoe ny anaran'i Jesosy fa izy no fihavanantsika izay maha iray antsika roa tonta ka nandrava ny herin'ny fisarahana fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary hampihavana antsika roa tonta ho tena iray. Dia samy mandinika za ao anatin'izany, tsika tsirairay ao anatin'izany. Manahoana ny fitondrantsika ny filazantsara ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy any am-piasana, ao an-tokantrano, aty am-piangonana? Satria ny ny hazo fijaliana dia atao hoe fitiavana. Fitiavan'i Jesosy Kristy io. Izay ny hazo fijaliana, fitiavana ny hazo fijaliana tompoko. Fitiavanao ny hafa araka ny fampizarana teo. Fitiavana an'Andriamanitra. Manahoana ny fitiavantsika ny hafa sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Izay ny filazantsara, tsy ny aty mijoro aty no mitory ny filazantsara fa isika mandedeha no mitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Raha any ampiasana zao dia misy, za tena tena tena tena napetrako amin'i Jesosy mihitsy an, ze miditra eo fa ny anah louange mandeha na tsy faly ara ny olona, zany ny filazantsara, zany ny hazo fijaliana, fa tsy hoe an ny aretiko ny hazo fijaliana na ny olako ny hazo fijaliana. Dia ao ao an-tokantrano, manahoana ny fomba fiainantsika amin'ny zanatsika ao an-tokantrano? Mitory ny filazantsara tokoa ve isika? Marina tokoa fa misy fitiavan'Andriamanitra? Velona ve ilay filazantsara? Misy unité ve ao? Misy fitiavana ve ao? Vady sy zanaka, ray sy zanaka. any ampiasana ohatran'izany koa. Za zao nantsoina tamin dray aman-dreny zay nisy erreur aho tsy fantatro dia za mihitsy nanetry tena hoe za handeha ho any an! Mety miteny nareo hoe ina ny ataoko any fa zay le filazantsara na diso ianao na marina zay le filazantsara! Mietry tena ohatran'i Jesosy Kristy ianao mitondra ny filazantsara, mitondra ny fahazavana. Tsy ny fitenenako na itondrako baiboly mankany amin'ny patron-ko ny hanova ny fon'ny patron-ko fa manahoana isika baiboly mivelatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny anah zany zavatra tena mampalahelo anah amin'izao andro farany izao dia ny fomba fiteny zah ao anatin'izany an! rehefa rehefa misy zavatra miseho dia hosisintsika hoe, Tompo mahita e! Tompo mahalala! Zao tena Andriamanitra mitady acte amin'izay amiko sy aminao, fahazavana ao anatinao, avoakao ilay fahazavana ao anatinao. Apisehoy ilay fitiavana, tena zarao ilay filazantsara. Torio ilay ilay hazo fijalian'Andriamanitra. Aza tazomina intsony, satria jereo ny fahamaizinana, jereo ny zavatra miseho amin'izao andro farany izao. Dia iza izany nitory an'ilay filazantsara? Zao zao mihidy daholo ny salle rehetra tsy afaka hitory intsony hoe misy zany Jesosy zany de iza zany nitory ny filazantsara? Iza nizara ny fahazavana? Isika samy ato ve mifankatia? Ma misy fahazavana ve ny fiangonana? Mitory ny fahamarinana ve tsika? Ary zany zavatra zany manitona olona rehefa misy fahazavana sy fitiavana voatory ny filazantsara, voatory ny hazofijalian'i Jesosy Kristy. Fa aza miandry hoe ah za nge mbola tsy mpiandry ah, za mbola tsy mpiomana ah, fa ianao ah efa filazantsaran'Andriamanitra mandendeha. Ianao ah efa fahazavan'Andriamanitra mandendeha. Dia teto Andriamanitra tamin'ity Genesisy ity hoe tsisy endrika hono ny tany raha tsy nisy ny fahazavana. Izany hoe raha tsy tonga Jesosy Kristy, tsy nisy endrika ianao, tsy nisy fiainana ianao, tsy nanana izany fiainana mandrakizay izany isika ary tsy voasoratra tany an-danitra koa ny anarantsika tsirairay avy. Dia izay fahazavana izay efa vitan'Andriamanitra, efa azontsika, anjarantsika amin'izay izao. Tsy fotoana fatoriana intsony izao. Zarao fitiavana ny olona. Na mino na tsy mino, torio Jesosy Kristy. Na manota na inona nataon'ilay olona, torio Jesosy Kristy. Torio fitiavana ny olona. Tapaka le niteneniko teo, nantsoina fa nisy erreur de caisse. Zareo rehefa manao erreur de caisse ny responsable, izy tsy diso mihitsy an! Tsy diso izy fa marina satria anazy ny société. Fa manetry tena ianao, za Jesosy mpanomponao an, tsy manina fa andeha aho zany an, dia inoako izay zany. Ny vokatr'izay ao anatinao, miasa Andriamanitra. Ny vokatr'izay tompoko dia efa filazantsara. Aoka hiaina amin'izany amin'izay isika. Efa maro izay teny azontsika izay. Efa maro izay fampianarana azontsika izay. Acte amin'izay izao no tadiavin'ny Tompo. Misy olona tsy tianao eo akaikinao. Misy olona mampalahelo anao eo akaikinao araka ny teto hoe mivavaha ho an'ilay olona. Toroy fitiavana izy, ataovy acte amin'izay, ampy raha ohatra tsy ampy dia asehoy ataovy an'i Jesosy, Jesosy ange afaka nijanona tsy novonoina izy e, teny fotsiny izy hoe tiako daholo nareo an, avotra daholo nareo an, fa za mijanona aty amin'ny lapan'ny voninahitro, fa manina izy nidina dia nanao an'izay acte izay. Misisika mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra, mila misisika mihitsy isika mitondra fahazavana amin'izao andro farany izao. Na diso ara na marina ara ny, satria izay no atao hoe hazo fijaliana. Izay no atao hoe fahazavana. Ary ny tenin'Andriamanitra any amin'ny any amin'ny Lioka an, quatorze vingt sept any, efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny chapitre quatorze verset vingt sept, amin'ny anaran'i Jesosy hoe na zovy na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka Ahy, dia tsy azo tsy azo ekena ho mpianatro izy. Mpianatra fotsiny no teneniny teto fa izy mbola tsy niteny hoe mpandova na mbola vao mpianatra fotsiny. Na tsy mahalala verset be da be ary tsika, raha tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra ary tsika, fa rehefa mitoetra aty anaty koa sy anatinao ny tenin'Andriamanitra ka manao acte fanehoana fitiavana ny hafa isika, Dia izay ilay fahazavana. Ilay hazo fijaliana nazavaiko teo, sens les horizontales sy verticales, izay efa fantatsika, hazo fijaliana, dia ilay sens relation antsika sy Andriamanitra ilay voalohany, dia teny Andriamanitra miteny hoe tiava Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zay zany voalohany. Dia le sens anakiray indray marc 12 31 tiava ny namanao tahaka ny tenanao zay zany ny filazantsara zay zany no hazo fijaliana fa raha mbola tsy zay a mbola tsy mitondro tsika zany. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao androany dia nandray fahazavana tokoa ve izaho sy ianao? Tadidinao tokoa ve Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazofijaliana ho ahy sy ho anao hitondra fiainana ho anao? Vita fihavanana tokoa amin'Andriamanitra va izaho sy ianao? Satria raha tsy resy lahatra ny filazantsara aloha tsika mitory ny filazantsara hizara fitiavana tsy nahazo fitiavana dia tsy tsy mitondra mankaiza ny fitoriana filazantsara. Zao zao mihazakazaka mihitsiny a, ny any Madagascar mihidy daholo ny fiangonana, tsy malofa trano ny olona dia lasa fivarotana ny fiangonana, faly mihitsy ny satana amin'izao, miady ny mpino a, mifamono a, araka an'ireny hitantsika ireny a. satria tsy manjaka tsy tsy mijoro ny filazantsara ny olona dia aoka tena satria izao ny buan'ny satana amin'izao hoe maty ireny olona maty ny covid be dia be ireny izao a firy ny fanahy no voavonjy any amin'i jesosy kristy Ireny olona maty maty fotsiny ireny. Ny fiangonana hidiana. Izay ilay stratégie an'i satana. Dia antsika ahoana izany? Hiafina. Tsy hiteny. Ny vava tapenana amin'ny masque. Asehoy amin'izay ilay fitiavana. Asehoy amin'izay ilay fahazavana aty anatiko sy aty anatinao. Satria izay no takian'Andriamanitra amiko sy aminao. Mila acte zany Andriamanitra amizao a! Ampino an'i Jesosy. Aoka isika tsy tsy ho variana na misy ara zavatra maro mifamaofao amin'ny fiainantsika, aoka isika hitondra ny filazantsara, aoka isika hitondra ny fahazavana, aoka isika hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Na fotoana inona izany na fotoana inona izany. Zany mba tena tena faniriana hoe ho tanteraka amin'ny tsirairay avy zany ao anaty tokantrano a, ny tena hoe filazantsara velona antsika tsirairay avy, ny ato am-piangonana tena ho tanteraka hisy unité tokoa ve a, amin'Andriamanitra sy amintsika samy tsika, manao ny hafa mihoatra araka an'le fampianarana teo ve tsika, mifankatia tokoa ve tsika. Ilay andininy voalohany hoe Mitsangàna amin'ny anaran'i Jesosy, mihazavà fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny haizina manarona ny tany, ary ny hazom-pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehovah, ary aminao nisehoan'ny voninahiny. Ny haizina efa manarona, tsy mila tany io, tsy mila firiana fa ao an-tokantrano ihany dia efa misy fahamaizinana. Ao anatiko izaho irery dia efa misy fahamaizinana. Fa androany izy miteny aminao, mitsangàna ny hazavà fa efa tonga ny fahazavanao. fa ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Efa ananantsika ny ho tia ny zavatra rehetra rehetra. Efa vitan'Andriamanitra il y a 2000 ans ny zavatra rehetra rehetra. Efa vitan'ny Tompo ny zavatra rehetra rehetra. Mi-succéder an'Azy fotsiny tsika izao. Dia tsy fantatro hoe mpianatr'i Jesosy Kristy tokoa ve isika araka ny teniny teo hoe na zovy na zovy izy tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Ny an'i sista be Andriamanitra amin'io fitiavana io fa tsy fantatro an! Fahazavana, fitiavana, mila mizara an'izany isika. Aoka isika hizara fitiavana, aoka isika hanetry tena, aoka isika hi-multiplier quatre-vingt-dix-neuf pour cent tokoa ho an'ny hafa amin'izay, fahazavana ho an'ny hafa amin'izay, hizara ho an'ny hafa amin'izay. Izay no takian'i Jesosy. Raha hijoro vavolombelona aminareo aho dia misy misy namako izay a Samia izy musulman nefa betsaka moa no mitondra an'izay nentiko teo amin'ny intercession tena hoe tsisy olona alefan'ny Tompo aminao ohatran'izao zany fa matoa makany aminao le olona dia misy zavatra hitany ao hitany le Jesosy ao aminao tsy za a fa vao nahita anazy ny olona zany dia nitomany izy dia nitantara ny problème nefa olona hividy akanjo hitady zavatra hafa no tonga tao Dia ny anjarako na voaroaka ary za miasa, fantatro ny Jesosy arahako, tsy maintsy toriako ny filazantsara. Inona ilay filazantsara? Tsy hitondra baiboly aminy za hoe avia ange ianao fa misy an'izao ato, non. Ny hahazo fijalian'i Jesosy Kristy aho dia ny fitiavana Andriamanitra zaraina aminy, dia ny fitiavana an'ilay olona ampisehoana hoe manahoana tokoa ny fahazavana ao anatiko sy ao anatinao. Aoka isika tena, Ny Tompo anie hampahery antsika tsirairay avy a! Ny Tompo anie a, Fanahy Masina anie a, hiasa ao anatintsika, hitondra an'izany fahazavana izany, hijoro amin'ny fahamarinana amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Misy domaine ohatra hoe mandeha administration tsika na mandeha tsy fantatro tsy mety miteny tsika hoe aa aty hafa mihitsy ka non non fahazavana entina tsy misaraka fa miaraka amintsika ny fahazavana dia ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Aza menatra mitory ny filazantsara. Aza menatra mijoro fa Andriamanitra miasa ao anatin'ireny. Dia izay no tenin'ny Tompo amiko sy aminao androany. Hamaranako azy dia manasa anao hanokatra ny Baibolinao amin'ny Matio, toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahatelo amby telopolo. Matio 12. Raiso ny ampinga, raiso daholo ny stratégie omena Andriamanitra antsika, raiso ny teny rehetra fa matoa novonjen'i Jesosy ianao dia misy tanjon'i Jesosy aminao, tondra fahazavana. Rom, Matthieu 12, 33, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Amina rantsosy koa ataovy tsara ny hazo mbamin'ny vony, voany, na ataovy ratsy ny hazo mbamin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Amen. Amin'izao izany Andriamanitra efa mijery vokatra, efa tao mpamoy izany, efa efa cueillette izany izao. Efa nianatra zavatra be da be tsika, efa efa nampianatra antsika tsirairay avy ny Tompo, ary za mino fa miasa amintsika tsirairay avy Andriamanitra, za tena mino an'izany, fa aza manaiky ho angalarin'ny fahavalo izany amin'izao andro farany izao, fa aoka ho stratège tsika manaraka an'Andriamanitra. Afaka alefan'i Tia ve le sary azafady? Mba hahatanterahantsika ny fahazavana sy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia misy sary kely asehoko amintsika. Ohatran'ny kely be fa tsy maninona. Ty ty io zany an ny vokatry ny fanahy rehetra. Zany hoe an fantatsika Galates cinq vingt deux an ny vokatry ny fanahy retraretra. Amin'izao lalana andehanantsika zao an dia ny tanjon'i satana ty hilan'ity hazo maina ty tsika. Ty côté gauche ty. Tena hoe tsisy fitiavana, tsisy fiadanana, tsisy fahalemem-panahy, tsy maina tanteraka. Fa ny tanjon'Andriamanitra sy ny teny fikasan'Andriamanitra kosa hoe fiadanako no omeko anareo, fiadanako no omeko anareo, misy vokatra tadiaviny amiko sy aminao. Ao anatin'izay filazantsara izay dia misy vokatra. Dia mitana mamokatra ihany tsika na inona na inona zavatra lalovantsika tsirairay avy. Na handalo ny troisième vague na handalo ny zavatra rehetra rehetra satria miorina amin'ny hazofijalian'i Jesosy Kristy tsika dia ilay filazantsara marina Dia ilay fitiavana Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa dia ho vokatry ny Fanahy rehetra mitoetra ao anatiko sy ao anatinao. Dia aoka tena hifantoka eo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra antsika, mitory mizara mandrakariva ny filazantsara ary mijoro Araka ny fahamarinana Andriamanitra dia finaritra anie an ho an Andriamanitra irery ihany dia hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra Ray anay mbola midera sy mankalaza ny anaranao hatrany zay. Misaotra Tompo fa miteny aminay mandrakariva ianao ary zay tsy mahalala na zao ny fotoana mety hainonay ny teninao farany tsy fantatray zay andro na ora araka ny teninao hatongavanao fa ianao no manomana anay mandrakariva. Misaotra fa noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao Tompo malala dia mbola miteny aminay ianao. Vavaka sandratray amin'izao ora sy fotoana izao dia ampitomboy Jesosy ny fitiavanay anao. Ampitomboy ny fifankatiavanay izay samy izahay ihany koa Jesosy. Satria izany ny filazantsaranao, izany ny antony nahatongavanao dia hahavita fihavanana aminao sy aminay sy Andriamanitra ary amin'ny olombelona rehetra. Ataovy mitondra ny hazo fijalianao izay Jesosy. Ataovy samy mijoro izay fa filazantsara velona eo anatrehanao. Dia marina ny tenao hoe tsy mahefa na inona na inona izay raha misaraka aminao fa ianao foana Fanahy Masina no angatahanay hanampy anay amin'ny lalana rehetra izay mbola omenao anay tsirairay avy. Dia mangataka anao izay hialoha lalana amin'ny tokantrano, amin'ny vahoaka anao tsirairay avy, maniry an'izany izay Tompo ô! Maniry mafy an'izany izay. Fa tsy vitanay izany raha misaraka aminao. Dia aoka ho feno fitiavana izahay. Aoka izay tsy hijery araka ny fampianarana androany hoe hoe mety efa tsy misy solution intsony, mety mitsaratsara ary izay indraindray hoe olam-panota, fa aoka izay tena ohatran'ny fonao ny fonay Jesosy a! Ianao ange no finoana izay Jesosy a! Efa voavonjy teo anatrehanao fa mba irahanao izay amin'izao andro farany izao hizara ny fahazavanao. Aoka tsy fahamaizinana no ho hitan'ny olona aminay Jesosy fa aoka ny fahazavanao sy ny fitiavanao dia ny hazo fijalianao izany. Dia ireo ny mpanomponao izay. Mpanao vavaka amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia Ianao mahita anatin'ny fon'ny tsirairay avy. Ianao tokoa nanampy an'ny tsirairay avy hanatanteraka an'izany teny izany mba tsy henoinay fotsiny Andriamanitra ô, fa ho fiainanay ny filazantsaranao. Dia mba ho voninahitry ny anaranao ny antom-pisianay tsirairay avy. Ho velona izahay Jesosy a! Satria Ianao velona aty anatinay. Ho fiainana izay Jesosy a! Izay andalovanay dia ho velona ny olona mihaona aminay, ho feno ny herinao satria Ianao hampiasa anay tsirairay avy. Dia mesaha Fanahy Masina. Io ny fiangonanao apetrakay feno am-pelatananao, fahazavana tokoa ny olonao tsirairay avy Tompo ô! Mba hitory ny fahamarinanao sy ny hahazo fijalianao. Dia voninahitra ny eo anao irery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Ah, dia misaotra amin'ny mpanompony ah, ny amin'ny teny. Ataovy Manomboka eto izany hoe mizara fitiavana dia mangataka ny antoko mpihira Choral Androsoity handray ny anjarany. Misaotra tompoko. Andriamanitro o, fa novainao ny lanitra ho tranoko. Izany ny teny tao anatin'ny hira izay nataonay teo. Izao tsika ry havana dia tonga ao amin'ny asa sy fampaherezana. satria ianao efa voky ny tenin'Andriamanitra teo. Ataovy tany lonaka ny fonao a. Mbola ho aniriny voatsara amin'ny alalan'ny fampaherezana. Maninona moa tsika ny ampaherezana? Ny asa sy fampaherezana Dia vatsy ho hetsintsika indray mamakivaky ny herinandro. Satria ny devoly ry havana dia tsy kely lalana fa mitady izay haminganana antsika mandrakariva. Fa rehefa tena voatana anao a, na tahaka ny voatsinapy aza izay teny nafafy tamiko sy taminao androany, dia manana vatsy ianao a, entinao miaro ny tenanao. Tsara loatra io Andriamanitsika io satria manome vatsy, mizara vatsy, manome famindram-po, mizara fitiavana, mampihavana, tia fahamarinana, manome fahasoavana, mitaha antsika mandrakariva, omeny hery tsika, omeny tanjaka tsika, hampidiny amintsika mandrakariva ny faha fahatanoranttsika, Mba hetsitsika ho fihilazantsara velona amin'ny olona manodidina antsika. Miezaka tsika ry havana ary mangataka amin'ny alalan'ny Fanahy Masina mandrakariva mba ho tafatoetra ao anatintsika ny fahendrena avy amin'Andriamanitra sy ny fitiavany mba tsy hitenenan'ny olona foana ny anaran'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro ka aoka arintsika ny asa maizina ka hitafiantsika ny fidin'ny mazava. hitondra am-bavaka antsika sy hanaona sy hamaky ny teny fahefana hanorina ny asa hanao fanoronana ny asa alohan'ny asa sy fampaherezana. Ataontsika ny hira 175.